щасливих людей хепіка 1ua UA. Цього року вперше за історію державний борг України сягнув понад 1 трильйон гривень. Щоб віддати позичені урядом кошти, кожному працездатному українцю довелось би безкоштовно працювати півтора року. Досить жити в борг хочемо дати українцям можливість працювати та гідно заробляти. Федерація роботодавців України. Готуємось до школи разом з інтернет-магазином Розетка. В інтернеті дешевше. Освіжайся наповну! Пепсі! Це зі мною! А де у вас борщ, де котлети, де, де кров'янка, сальки сонди? Дуру, хорошо, Наташа, Валалайка. Ти Дивись у будні. Ти, я, арабы и Красное море. Котик, посмотри, как красота. Здорово, кровать, на, здорово. Вот. Богиня. Файна Юкраїна. У будні о 16 на К1. Скажите, у вас Гоголь есть? Не есть, а читать. В библиотеке нельзя есть. И тишина должна быть библиотека. КВН на біс. У будні о 21-й на К1. Собака найкращий друг людини. Що сталося, доню? Сумую за тедом. Він заснув біля мене, вранці його не було. І заради свого друга він піде на все. В нього місія зробити дівчинку щасливою. Так знайде ведмежа. Він герой. Велика пригода Осі і Теда. У суботу на Каотин. Це буде величезний стрибок крізь чорну діру. Хто прокладе для нас цей шлях? Коли місія наднебезпечна, на виконання відправляють найкращих. Уперед! Суперкоманда поспішає. Є найрозумніша мапа у всесвіті! космосі. Тепер ми офіційно космічні мавпи. У суботу на К1. Відпустка під питанням. Вмикай К1. Новые эмоции, новые впечатления. В конце концов, самое главное. Орел і решка. Твій регулярний відпочинок. У вихідні з 17 на К1.